que la vida es peligrosa. No andamos con rodeo. Estamos en un ambiente callejera. Yeah. ¿Qué chavales? Estamos en un nuevo video. Estamos en un video de El eh, cartel de Jalisco. CJ. Juan. Eh, estamos aquí, gente. Para cómo disparar un arma. Eh, 9, no, de 87 milímetros. Y eh, bueno, ah, no, de 47 metros. Y estamos aquí, pero tengo que recargar el arma, tengo que recargar el arma y luego apuntar pues, muy bien hacia donde tú quieras y, donde tú quieras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eh.